есік көрген қыз үшінші бөлім өзінен бір жас үлкен ауыл әкімінің қызы еңілік бұл жағдайға қатты қуанды шаттанып екі қолын шапаттады сөнген үміті қайта жанып сезімі қайта әндете бастады кімсің әкімнің қызы ауылдағы нөмір бірінші адамның қызы оның үстіне сұлу сонда да сәбит мұны көзге ой сол кезде шер болған еңіліктің құда түскен көп дөкейдің бетін қайтарып жігіттің нар қасқаларын менсінбей мұрын шүйірген еңілік өзі иіліп сәбитке жүрегін ұсынып еді ал жігіт жүрегінде орын бос емес екенін айтқан көп замай үйленіп кетті жауапсыз махаббатты тұншықтырып тіршіліктен тәрк ете жаздап еді ау енді міне мынау жаңалыққа еңліктің екі көзі шоқтай жанды мені менсінбей кетіп тапқандағысы сол ма тұрмыста болған әйелге үйленіпті деп сәбиттің телефон нөмірін қайта теріп сақтап қойды ол үйленгенде өшіріп тастап еді ал алима аяқ астынан бәрінің өзгере қалғанына түсінбей дал үйде түсініксіз атмосфера орын алған. енесімен сөйлесіп көруге тырысты сондағы оның айтқаны алтын басты баламның жүзі жерге қарады біз білмейтін тағы нең бар жасырмай айта бер дейді ызаға булықты ұятты түйіп қойып ар тазалығын айтып ақталмақ болды е оны қайтесің ес көрген деген атың бар бетіне шіркеу болды ау құлынымның деп күрсінген енесі ғашықтарды бақытқа бөлейтін жүрекпен ар тазалығы жайындағы сөзін енесі мүлдем түсінбеді жұрт солай айтып жатыр жұртқа таба болдық жұрттан ұят жұрт не дейді деген көзқарасын алға тарта берді алима еріксіз көз жасына ерік берген сәбит жақсы сөзін айтып шуатқан болды бірақ ол да бұрынғыдай емес Ақмақ емес қой сезет араларында белгісіз бір салқындық орнап сезім алауы күннен күнге бәсеңсіп барады оның үстіне күйеуіне ағасы мен жеңгесінің қалаға кетіп қалуы да оңай темеген анық ауылда өздері ғана қалайын деп тұрған әке шешесі де уайым жамат. үйлену оңай үй болу қиын дегенге мән бермепті тұрмыс түйткілдері сезімдерін түртіп арада түсініспеушіліктер бой көрсете бастады қалаға жете алмай жүрген нәзік өз бағасына алиманы жер ету арқылы асырып арманына жетті ата енесі сәбиттің жағдайына күйіп өздерімен өздері шыжғырылып жатқанда бұл сәтті оңай пайдаланып кетті енесінің о жақ бұ жағына өтіп ықыласын өзіне аударып алды батасын алып сол кезде ақ олар қалаға тайып тұрды сәбитті тыңдамады ағасы аяқ астынан дүние ас түсіне шығып кеткендей күйде жүр енді аз күнде оқуға кету керек не істеуге болады бәрін сатып әке шешесін өзімен бірге қалаға әкетсем екен оған олар көнбейді өзі күйіп жүрсе алима да сыңсып сағын сындыруда неге жылай бересің біреу бірдеңе деді ме саған тірлігіңді істеп тыныш жүре берсейші сен қаласаң да қаламасаң да адамдар айтады қаңқу сөздер өмір бойы қыр соңымыздан қалмайды енді екеуміз де білдік біліп тұрып бас қостық деген сәбит бұл тақырыпта шаршағанын байқатты не үшін жылап отырғанын сен қайдан білесің маған басқа адамдар не айтса да бәрібір олар жаман десе жаман болып қалмаймын маманың да өзгере қалғаны мен үшін уайым емес сен үшін жылаймын суып бара жатсың күннен күнге сен де қайдағы жоқты айтасың өзім басым қатып жүрсе сәбит мен сезіп жүрмін мені жақсы көрмейтін сияқтысың өй сен де баланың сөзін айтпашы жақсы көрмесем саған үйленетін бе едім білмеймін ғой түрлі болып жүрсің ағамның тірлігі анау әйелінің соңынан еріп әке шешемді мен қалай жалғыз қалдырамын анамның арманы мен оқуды бітірген соң ауылға келіп әкімшілікте жұмыс істесем одан артығын ойлағысы да келмейді сол уайым мені жеп қойды келесі апта біз кетуіміз керек оқу бітіргенше олар жалғыз қала ма малдың жайын жасай алмайды ағайын қашанғы қарассын олардың да өз шаруалары бар оның үстіне оқуды бітірген соң ауылға қайтып келгін келмейді әке шешем жалған үмітке алданбаса екен сол жағдайларды ойлап миым қатып жүр не істеуге болады әлима шамал үнсіздіктен соң ауылда мен қалайын онда оқудан демалыс аламын кейін жалғастырамын ғой ең бастысы сен алаңдамай оқуыңды оқышы сенен үміт күткендер көп кейінгісін көре жатармыз жұмысқа тұрып пәтер алып жатсаң мама да түсінер сен үшін бәріне дайынмын деді ақ адал махаббатының өзегі өздігінен осы сөздерді айтқызып жатты оңай емес екенін білет. бірақ сүйгені үшін ол расында да бәріне дайын еді сәбит жасықтан басын жұлып алып алимаға жалт қарады рас айтып отыр ма шарығым ақылды менің деді келіншегін құшақтап осы әппақ пейілің үшін сағанға шықпын мейлі жұрт не айтса да айта берсін мың қызға бергісіз ақылың мен адал ниетің үшін сүйемін сені деген ол қуанып кетті кейін кезде томсырай жүрген күйеуінің көңіл күйі көтерілгеніне бұл да балжан апа келінің ауылда қаламын дегеніне риза болды өзінің айыбын осылай жуып абырой арттырғысы келген болар ей байғұс балай пейілі түзу әйтеуір қанша жуып тазаласа да тағдырына дақ бол жабысқан өткен күннің өшпес үзі өше қоя екен ей қайдам дегенштей бірақ ол қателесті бұл сөз кіші келінге емес үлкен келінге бағытталғанын өзі де білмеді өзгелер де сезбеп еді сырты жалтыраған дүниеге құмармыз ғой тот басқан темірдің сыртын қанша алтын жалатса да ол темір күйінде қалады алтынға қанша күй шақса да заты алтын екенін мынау сіз бен біз түсінеміз ал жұрт не дейді екен деп өзгенің пікірімен өмір сүретін кей пенделердің түсінуі неғайбіл сол жұрттың пікіріне жалтақтайтын ортаға топ қалған жас келіннің азапты күндері басталды ауылда әсіресе оңтүстік өңірде келіннің адалынан келуі үлкен рөл ойнайтыны белгілі алиманың абыройсыздығы қайта қайта алдынан шыға берді ағайын келіндердің кердейіп шеттететіні өз алдына бір үлкен уақиға еді сол ағайын арасында қыз ұзату келін түсіру жиындары орын алса бұл келінді рәсімдеріне мүлдем жолатпайтын қалада тұратын нәзікті шақыртатын келіннің қолтығынан сүйеуге, қызды шығарып салуға тағы басқа мұның бәрі алиманың жүрегін ауыртты сыртқа білдірмеді сәбит үшін бәріне де шыдауға тырысты бәрі өз ойлағаннан да керемет орын алған өз жағдайына нәзік бақытты асығы алшысынан түсті деген осы алдына қойған мақсатына барлық кезде жетіп келген жолын тауып не бір қиын күндерді артта қалдырды алима сияқты түзу жерде сүрініп жүрсе қайтер еді мә өткенде нұралыны көрдім клубта өзінің бандысымен отыр екен қасында қыздар бар деген құрбысының сөзіне нәзік фу айтпашы соны ненавижу жек көремше, атын ескенен құсқым келеді деген нәзік даяшыны шақырып шарапқа тағы да тапсырыс берді шылымын тұтатты да ауылда жүргенде өліп қала жаздадым темекіні аңсап әжетханада қора жақтарда тығылып шегіп жүрдім байқатпай деді ерлік жасағандай сен мықтысың ей ауылда біраз уақыт тұрып келдің ғой мен болсам үш күнге де шыдамайтын едім сенен көп нәрсені үйрену керек айтпақшы бәрін айт та бірін айт мұхтар қалай екен өзі тым момын жігіт сен отыр десең отырады тұр десең тұрады өзі былай төсекте қалай өзі деді құрбы қыз миығынан жымиып нәзік айқайлап күліп жіберді өмірде қалай болса төсекте де сол өзім ғой өзім бас болып ой ой онда қиын болыпты асқар тимур нұралының құшағын көріп қалған саған қиын болыпты ғой мен білетін осы үшеуі білмейтінім қанша айтпай ақ қояйын деген құрбысы сықылықтап күліп алды төй сен де еске алып салыстыруға келмейді мұхтар байғұс шаңына да ілесе алмайды ғой олардың бір момын күйге тию керек болды Тейдімді, тух тимур есіме түсіп кетті үйленбеген басы бос болғанда тиіп алатын едім ол сыйлаған ләззатты ешкім қайталай алмады денемнің әр нүктесі жыбырлап кетті ғой э? аңсап отырмын деген нәзік көзін жұмды менде тимурдың телефон нөмірі бар толқын деп сақтап қойғанмын басқа басқа сені қыздай алдым деп жүрген мұхтарға ризамын ше еркектер аңқау болады негізі қыздың адалдығы сол екі үш тамшы қанға байланып қалғандай сенетінін қайтерсің и ол күндерде еске алмаш тіктіріп алып оның сұры өтіп кетпесін деп жанталасқан сәттерім ай қазір ойласам қорқып кетемін батыл қадам жасаппын мен оған адал болып дегенмін сөзің қысқасы жолың болғыш сенің мен дәл қазір кімді ойлап отырғанын білесің бе тимурды аңсап отырмын қазір звондасам қазір жетіп келетін сияқты қойшы сенің күйеуге тигеніңді біледі ғой оған да тыныштық керек е мейлі маған да тыныштық керек анау сволыш нұралыны жолымда жолықтырмасын енді ол ит баяғыда мені шантаж қылған жалаңаш суретіңді интернетке саламын деп сұраған ақшасын беріп әрең құтылдым өмірімнен жоқ болсыншы сол күйі құдай сақтасын қос құрбы мейрамханада сырласып түн ортасы ауғанша отырды мұхтарға құрбымның үйіне барамын бүгін сол жақта қонамын тамақ тоңазытқышта жылытып жей бер деп хабарлама жіберген ол әйеліне сенеді сенбегенде ше нәзіктің әкесі саудасы дүрілдеген өз ортасына сыйлы жан міне сол әкесі кезінде қызының жеңіл жүріске салынып кетпей күйеуге тиіп отбасылы болғанын қатаң түрде талап еткен Әкесіне қатты қатын нәзік күйеу деген аты болса болды деп мұхтарға таңдау жасап еді именшектеп ойын дұрыс жеткізе алмай көзімен жер шұқи беретін болашақ жұбына бір көргеннен-ақ белгі салған еді нәзік бұл кеуге тигенде әкесі қатты қуанған қылтың-сылтыңы жоқ жақсы жігіт екен деп батасын берген сөйткен әкесі қазір нәзіктің бар жағдайын жасауда мұхтарды қоймаға жұмыс қалып, пәтер сатып алуына алғашқы жарнасын төлеп те берді пәтердің ішін дүниесімен толтырып тастады мал қиыннан өзгені көрмеген мұхтар үшін бұлардың бәрі таңғаларлық жағдай еді кішкентайынан сәбит сияқты сабақты жақсы оқымайсың мақаусың сен не білесің деген түрткінің астында өскен ол қазір түс көргендей болып жүр қамқорлық танытып жүрген қайнатасына құдайдай табынып келіншегін өмірінің бар мәніне айналдырып алған дәл қазір біреу келіп сенің әйелің кезінде әбден көрерін көрген деп айтса сенбейтін еді солай айтқан адамның қолында алысып өлуге дейін бар ал нәзіктің күйеуі бар ма бар әке шешесі енді күйеуге тиі деп миын жемейді ұрыспайды алдағанға көнетін күйеу қандай жақсы мен сені сүйемін деген бір ауыз сөзінің өзі жеткілікті оған қайда жүрсің не істеп жүрсің үйге қашан келесің деп тергемейді азық толы тоңазытқыш пен жұмсақ диван болса болды оған ешкімге айтпай үйленіп алыпсың деген қаладағы жолдастары сәбитті бірінен кейін бірі тоқтаусыз құттықтауда жатақхананың бір бөлмесінде күнде той сол құттықтаушылардың бірі болып жерлесімді құттықтайын ауылдағы үйге бара алмадым деп сызылып еңілікте келді әкімнің қызы сол қаладағы басқа оқу орнында оқиды қыздармен пәтер жалдап тұрады бұл келгенде жай ғана барлап кетті сүйгеніне үйленген жан мұндай болмаушы еді әлденеге алаңдаған абыржулы көңілін байқат сезімі қайта шайқалды кетер кезде келесі апта болатын туған күніне шақырт көп адам шақырмаймын ең жақын деген достарым ғана келеді сен міндетті түрде кел жерлеспіз ғой бір бірімізді қолдайық деп қуақылана жымиған кетер кезінде сол бір апта өтті ұмытып кетіпті еңліктің туған күніне бүгін бару керек екенін ертеңгі сабаққа дайындалып отырғанда телефоны әндетіп қоя берді алима екен ол жылап тұр тағы да өткенде ғана сөйлесіп жұбатып еді ғой шыдашы деп есіктің алдында көш апалармен бірге мама мені өсектеп бәрімен жаманда отыр мама оларды тыйып тастаудың орнына алтын басты балам осының қай жеріне ғашық болды екен не түрі жоқ не нәзік сияқты байлығы жоқ төркіні жарымаған бейшаралар өзі күйеуге тиіп шыққан қыз мұхтарға құдай бере салды несібесі мол екен баламның айдай әйелді де үй жайды да бере салды құдай байғұс сәбит балам оңбай қалды ғой оңбай қалды деп отыр қиналып жүрмін айтшы не істейін мен маманың көңілінен шығу үшін бар тірлігін істеп жүрмін ғой деген әлима өксіп жылап тұр телефонның ар жағында сәбит келіншегінің кезекті сұңқылын тыңдап отыра алмады шешеммен өзім сөйлесемін деді де телефон сөндірді өзі ертеңгі қиын жауапты тапсырмаларды орындай алмай басы қатып отырса келіншегі де мазаны алып бітті ол алдында үйіліп тұрған қағаз кітаптарды қолымен сырып бөлме ішіне шашып жіберді де қос қолымен басын ұстап отырып қалды анасымен жақсылап сөйлескен түсіндірген ол да қоймайды екен тегі телефоны тағы да әндетті бір кезде еңлік екен хабарласып тұрған сонда ғана бүгін оның туған күні екені есіне түсті жанын жеп жатқан үйдегілердің күйігі мен тапсырмаларды үйіп беретін оқу орнындағы уайымдарын бір сәтке ұмытқысы келеді бәріне қол сілтеп ештеңе ойламай еш нәрсеге алаңдамай бір сәт миын тынықтырғысы келеді ол қолын сілтеді бәріне бір құшақ гүл алып еңліктің пәтеріне жол алды үшінші бөлімнің соңы жалғасы бар